Hola, hola, hola. No sé por qué digo hola tanto. <laughs> Bueno, Pero nada, como que me pongo como que nerviosa cuando voy a empezar un video. No sé por qué, pero pues. Este, nada, eh, esto va a ser una reseña. ay, me pica el pie. esto es una reseña de las paletas de Sleek Makeup. Porque las compré, <laughs> se las mostré y nunca les dije qué tal, si son buenas, si valen la pena, si bla bla bla bla. So, esto es para eso, para decirles que estoy enamorada y creo que voy a poner otra orden. Eh, vamos a ver si puedo. <laughs> Eh, es que de verdad no, lo necesito y... No la necesito, no la necesito, es limited, es limited edition, pero es de tonos azules como azules marinos, azules aqua y se ve preciosa. Y creo que sí la voy a ordenar. Ay, no sé. Es que yo debato mucho si la compro o la compro, la necesito o no la necesito. yo soy bien. Pero nada, yo tengo 13 paletas de las de ellos. 12 de ellas son de la edición que, no, que es normal. Ah, una de ellas es edición limitada que fue la de, de Mar 2 no sé por cuánto vaya a estar esa paleta en su website. Pero pues nada, ¿qué les puedo decir? Yo vengo preparada, yo escribí todo en una libretita como buena samaritana. Bueno, ¿qué les voy a decir? Tengo un par de puntos en los que me quiero enfocar de cada paleta. Ok, lo que me voy a enfocar es en el empaque. El empaque a mí me mató, me reventó y todavía estoy reventada. Es un, es como el empaque es mate, entonces las palabras de la marca pues son, disculpe está sucia, eh, son como brillositas. son bien compactas, fácil de llevártela en, en, una carterita de travel makeup o qué sé yo. tiene un espejo que es de verdad un espejo. Se pueden ver ahí ustedes, ahí Em, me fascinan. Eh, contienen 12 sombras a cada paleta. Eh, el costo de estas paletas son súper económicas para mí. Para mí, yo pienso que el precio está bien razonable para la calidad que te da estos, estas sombras. De verdad, $11.99. Esto, esto, esto es un robo. <laughs> la duración y la pigmentación de estas paletas es excepcional. Claro está que está una que otra sombra que es un poco polvoriosa, pero eso se resuelve con un, primer o una base pues un poco plegostosa. Este, la variación, si eso es una palabra, no sé, la variación determina determinados y terminados me refiero, hay mates, hay brillosos, hay este con glitter, que ¿qué otros tonos? Pues, metálicos. Em, a mí me encantan, me encanta, me encanta, me encantan. los pros y los contras. Antes de que le, le vaya a mostrar y decirle cuál es una de las <laughs> favoritas mías. Los pros, los pros, los pros que valen la pena. Los colores son pigmentados. como les dije, hay unos que pigmentan más que otros. Eso está en cada paleta. Em, pero que puedes... puedes trabajar eh, la pigmentación de las sombras a tu gusto. Eh, lo que me refiero es que si usas una base o un primer que sea plegostoso, vas a obtener la tonalidad y, la intensificación de la, de, la, sombra a la que tú desees. Este, los contras de esto, lo único, lo único que yo le encontré de contra fue que los empaques se ensucian súper rápido. No sé si se pudieron notar ahí. Se, manchó, claro está que pues yo no he hecho absolutamente nada para limpiarlo, no sé por qué, yo soy súper maniática con mis con mi con maquillaje y me gusta tener todo limpio. Pero, es más, ya que lo tengo aquí. Me está matando eso. Porque tengo que ser honesta. Mm. No sé. No sé qué fue eso. Anyway. Me encanta. De verdad. no quiero que se me olvide nada de, lo que les quería decir. estos productos son hechos en United Kingdom, eh, los Reinos Unidos. Algo así. UK cuando yo ordené estas paletas, ellos tuvieron, no sé si que se confundieron que yo vivía en Manchester, de UK, en vez de Manchester, New Hampshire. pero ellos tuvieron que verificar la, dirección dos veces porque ellos tienen que asegurarse en la... en la en La mm. no quiero decir La Habana porque creo que eso no va, pero como cuando tú mandas, cuando, como cuando tú envías algo de México para acá, tú sabes que está ese lugar donde se tienen que asegurar que es lo que tiene el contenido de todo, de todo. no sé si me explico, pero ellos tuvieron que verificar doble para asegurarse pues que era para acá, que venía el paquete. Ah, vino súper empacado. Oh my god, yo cuando vi eso, yo dije, yo me tardé tanto y tanto y tanto en, en, en sacar una de estas. Les voy a enseñar las cajitas. Porque las cajas son súper hermosas. ¿Y dónde está eso? Yo les voy a poner una foto al final de cómo son las cajitas. Vienen rosaditas por dentro, bien hermosas. Y, y no se las enseño <laughs> ahora porque no sé dónde las tengo, no ves que ya yo estoy pagando cosas porque me voy a mudar. Pero les prometo que la foto va a estar al final del video. O oh, uno de los pros que no, se lo, no, sé por qué no lo mencioné. Pero cada paletita trae una, un, plastiquito como este y dice los nombres de las sombras. Claro está que hay una, como una o dos paletas que no trae nombres de las sombras, pero a mí me encantaron, miren. Esta es la Ultra Mate Volumen 2. Todos son mate. Y yo encuentro que con cada paleta tú puedes crear tantos looks, puedes hacerlo bien este cero como, como apropiado si tú no si a ti no te gusta si a ti no te gustan los colores que sean muy llamativos, si tú los quieres para, por ejemplo, universidad, trabajo o para el día a día, es bueno siempre como que incorporar un poco de color porque siempre el brown eh, y el cremita y uno se yo por ejemplo me aburro porque yo cuando empecé YouTube yo era de esas que me ponía amarillo azul parecía un pavo real y de vez en cuando cuando este, me hago mis maquillajes del día a día siempre incorporo un como que un pop of color para que no se vea tan aburrido um, esta que les voy a mostrar es la snapshot y es esta fotos con los swatches de estas sombras va a estar al final del video. Eh, sí, me tomé el tiempo <laughs> y le hice swatches de todas las paletas con su nombre y todo. Por si acaso ustedes quieren ver swatches, pues ahí está. Esta ya la usé. Bueno, les he usado casi todas, pero esta en especial estoy... Oh my god. Este color que está aquí con brillo es un color tan único. Yo tengo varias paletas, igual como las que tengo las de BH Cosmetics. Y yo encuentro que las de BH Cosmetics no tienen, no tienen color como ese, como que ese color único. I love it. Ah, me encanta. Y como... Y como pudieron ver, este también trae el papelito con los nombres de, de cada color. Esta es la Garden of Eden. Eden. No sé si lo estoy diciendo bien, pero tú sabes, my English is not very good. Not very good. It's alright. Llevo aquí 15 años y tengo este acento que yo te digo que no se me quiere ir. Esta es <laughs> la edición limitada del Mar Volumen 2. Y los colores de, estos, de esta paleta son preciosos, preciosos, preciosos. Ah, um, yo creé un look con esta y creo que lo grabé. Era un Get Ready With Me y lo grabé. Y yo pensando que lo había pasado a la computadora, lo borré de la SD card y pues ya ustedes saben. Esta es la próxima, que esta es preciosa. <laughs> Pero es que todas tan precioso. Esta es la Oso Special. Voy a, ir, voy a ir un poco rapidito pues, para que no me tome tanto tiempo porque yo... A ver, una muchacha que me dijo que yo hacía mucho ruido con la boca, pero si yo no hago ruido con la boca, Como tú vas a entender las cosas? Yo tengo que hablar. Esta es la Ultramate Volumen 1. que ves, como bien, esta tiene colores bien llamativos y la volumen 2 tiene colores como más marrones, más, más, más usables diría yo. Porque después esos colores poderosos uno se los puede poner día a día. Em, esta es la Sunset. Eh, de aquí he utilizado uno que otro color, pero no he hecho un color completo. Con esto, completo y estoy que, ya mismo la, la, utilizo. Esta es la Acid. Ellos se hicieron famosos con, esta, con esta paleta. Fueron una de las primeras que ellos sacaron. Esta es la que utilicé para el look de hoy. este y utilicé más que esta paleta menos un color que fue el vainilla y pues utilicé, uno de de de Ulta esta es la original esta es la Bad Girl por última, la neutral. Esta, como pueden Como pueden ver, es una de las más que he utilizado. Me gusta, me encanta, me encanta, me encanta. Y si es la natural. Bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, se las recomiendo si demoran un poquito en llegar. Pues que pues, como les dije, son vienen de, de UK y pues se demoran en llegar, pero yo satisfecha suficiente, esperé <laughs> todo el tiempo que tenía que esperar. ¿Qué más les puedo decir? Oh my god, tengo... Hice un revolú aquí. pues nada, espero que el video haya sido de su agrado. Em, porque había ya muchachas que me estaban preguntando sobre estas paletas. Y pues nada, lo prometido es deuda y bueno, ahí las tienen. si quiere que haga un look con una en específico, déjenme saber en la cajita de comentarios porque... como les dije anteriormente, todos los swatches de cada paleta va a estar al final del video. Y, y pues sí, este, Creo que no, no dejé nada afuera. El costo es $11.99. Em, el envío se, tarda de una a dos semanas. Depende de donde tú vivas. Em, y pues sí. Las voy a ver en un próximo video. Muchas gracias por ver el video. Y si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Y nada, déjeme un like para saber que el video ha sido de su agrado. Bye.